Padre nostri, i filissimi e cari figli di Dio di tutti i santi, abbia misericordia di noi si salvi, lui che è buono e amico degli uomini. Grazie.